מיכל נאמן, אמנית ישראלית, מורה מזה עשרות שנים במדרשה לאמנות בקלמניה. אה, בשנת 2014, לפני שנה, קיבלתי את פרס ישראל לאמנות פלסטית, ואני שמחה לשמוע את הבשורות שעומד להופיע כתב עת מקוון חדש בשם האנרגטי תוהו. והוא גם יעשה סדר וגם אה, את מהומה בכל הנושאים שקרובים לליבנו, בשלוש שפות, בכיסוי ועניין ער במה שקורה אה, פה באופן מקומי, באופן מקומי לא פחות באזור ובמזרח התיכון ובעולם כולו. אה, כתב העת הזה נראה לי הכרחי ופותר צורך חיוני ודחוף של מה שהיה מחסור גדול בסקירה אה, ודיון וליבון ושיח סביב, שמבנה סביב עולם האומנות ושיבנה אותו בעת ובעונה אחת. ואני קוראת לתמיכה אה, נרחבת ומסיבית ב... הפרויקט אה, הזה.